Хоть я силен весьма, но все равно нужна Чужая помощь мне, что расчистит путь победе Теперь узнать должны, на что способны мы Забыть пора уже остаток а прежний Не смотри назад, мы не станем бить долга Полный бит любимый был Ты со мной я бой прикрываю тыл Мы должны теперь совместный бой Помощи других не стоит ждать Если научимся доверять То друг за друга станем горой Я уже не буду один Теперь вдвоем мы всех победим Огромный мир Врата открыл для нас прежде чем прощай сказать снова до небес. этим врагам пробиться Пока мы вместе Не смотри назад Мы не станем бить наугад Полный вперед Горизонт давно ждет Все теперь иначе Верим это значит Что придем к успеху Покажем миру наш неукротимый пыл Ты со мной, я твой, прикрываю тыл Выигры должны теперь совместный бой Помощи других не стоит ждать Если научимся доверять То друг за друга мой пыл Ты со мной, я твой, прикрываю тыл Мы должны теперь совместный бой Помощи других не стоит ждать Если научимся доверять То друг за друга станем горой дождик не пробуди Я уже не буду один Теперь вдвоем мы всех победим Огромный мир Врата открыл для нас И прежде чем прощать сказать Снова дай мне пять